الله علي محمد

Ya. Untuk panitia. Putar, putar, putar. Kerja, bagi kerja.

yang ke mau oh, ke 13 ini bapak-bapak ibu-ibu peserta yang 13 oke okay. oke okay, kelompok 13 bismillahi allahu akbar 14 allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minna qurbanana ya arhamar rahimin 15 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله لو فوق أفتح هذه المرحوم Silakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna qurbanana ya arhamar rahimin. Allah Kelompok 15. Kelompok 15 Nori. Bapak Haji Jamhur Khalid. Ibu yang dipanggil langsung ke tempat Kelompok 16. Halo guys, hari ini kita akan menyaksikan pemotongan sapi kurba di kawasan Wisata Kelas Pekanbaru. وتقبل منا Urban ya Allah ya Arhamadan Dr. Faradila Monita Ibu Weni kemudian Ibu Zusti Bapak Penggerahan 20 sampai 20 sampai 20 siapkan siapkan 16 sudah siap satu. Wah, Kayu-kayu. Eh, Bapak Haji Subrianto, Bapak Ramada, Dokter Dokter Fahradila Monita, Leni, Zaharatu Munawwara Ilyasusi, Muhammad Zaki Al-Mubarak Ilyasusi, Budi Yanto, kelompok 19. Kelompok Allahu Akbar wa motor untuk dapat parkir di tempat di pinggir jalan supaya jangan mengganggu